टीकमगढ़ के गुरुद्वारा में गुरु नानक देव साहब का जन्मदिन मनाया गया यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव साहब का पाँच जन्मदिन था जिसे समाज के सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया इस दौरान लुधियाना से आए हुए संतों ने गुरुवाड़ी का उद्बोधन किया टीकमगढ़ में गुरु नानक देव साहब के जन्मदिन के अवसर पर सिख पंथ के साथ साथ हिंदू धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे और धर्म लाभ लिया लुधियाना से आए हुए सिख पंथ कीर्तन करने वाले अमरजीत सिंह ने बताया कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव साहब का जन्म सिख धर्म के अनुयायी प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं और देश में सुख शांति अमन की कामना करते हैं वहीं इस अवसर पर गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया जिसमें सभी धर्म के अनुयायियों ने लंगर में भोजन ग्रहण किया लुधियाना तो भाई परमजीत सिंह जी भाई सिंह ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਨ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ 1426 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਲ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛੱਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤਾਂ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਏ ਹੈ ਚੁੱਕਾ ਦੇ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ आप देख रहे हैं दखल न्यूज